Працює теж на заводі і Крістіна. Е, по батькові не потрібно, по прізвищу теж не потрібно. Всі колектив у них дружні, це сімейна компанія, там небагато працівників в Чехії. Зараз все вам розкажемо. Будуть е, говорити чеською. презентація на російській мові я буду перекладати українською. Потім задасте питання, які в кого будуть. А в кінці можна буде протестувати, вони покажуть плати, які там роблять, і ну, перейдемо в кімнату, і по черзі кожен зможе спробувати, і вони подивляться, і всі подивляться, як воно працює. Добрий день, я se jmenuji Mirka Miroslava a ráda bych vám představila naši společnost a taky vám poděkovala, že jste přišli dnes. Мене звати Мирослава. Ну, я думаю, ви будете більшість розуміти. Е, Дякую, що прийшли на презентацію. Помалу. a možná Andrej tady nemusí být. Так, Якщо буде говорити помаленьку, то я і не потрібен. Eh, Naše společnost se jmenuje Integrated Microelectronics a jsme mezinárodní společnost. Наша компанія називається Integrated Microelectronics, і ми міжнародна е, компанія. Máme pobočky v 17 zemích světa маємо філії в 17 е, містах, в 17 країнах по світі. А замісняваме більш ніж 20 тисяч замісненців. Загалом працює більше ніж 20 тисяч е, людей. Сировні і вірова сполечність. Вони і виробляють, і дистриб'юцію. Když se podíváme jenom čistě na českou pobočku, my jsme výrobní společnost, nenajdete u nás vývoj. V Čechii лише займаються виробництвом. A vyrábíme nebo osazujeme desky plošných spojů pro dvě odvětví. Вони виробляють або збирають е, плати, мікросхеми для двох е, сфер: Pro automobilový průmysl a průmyslovou techniku. для автомобільної промисловості і промислової техніки виробництва. A abyste viděli, kde sídlíme, a, tak eh, je to zhruba necelých 100 km od Prahy, našeho hlavního města. Знаходиться виробництво недалеко від Праги на захід, 80 кілометрів. A je to blízko Plzně, je to krajské město. Недалеко від міста Пилзень одразу. Eh, V Praze, kde se nachází mezinárodní letiště, se dostanete do Plzně velmi rychle po dálnici zhruba 50 minut. 50 хвилин від Праги по автобану. A My přímo sídlíme ve vesnici Čemošná, která je zhruba 2 až 3 kilometry od Plzně. Називається місце село Тремошне. Воно знаходиться 2 кілометри від Тозні, пригород. A předpředám slovo Kristýně, která, se, která je zodpovědná za nábor zaměstnanců do výroby a ona vám řekne všechno o našem výrobním programu. Далі деталі про виробництво розкаже Крістіна, колега, яка займається набором. A všechno o našich pracovních podmínkách. І умови праці. Tak, eh, jak už řekla kolegyně, vyrábíme eh, pro automobilový průmysl. Eh, jsou to především interiérový nebo exteriérový osvětlení. Případně potom třeba nějaký ohřev do sedaček a nejvíc teda pro firmy jako Audi, Peugeot, ale máme v portfoliu třeba i Bugatti, Виробляють в основному е, до автомобілів запчастини, наприклад, е, підігрів сидінь. Е, це мікросхеми, в основному це виробники німецької марки. Audi, буває Peugeot, але є і, наприклад, Bugatti теж. Так, працовні позиції виробляє свободне про жени і про мужа. Виробничі позиції підходять і для жінок, і для чоловіків. Není to těžká práce, právě naopak, eh, je to hodně čistý prostředí, eh, klimatizované prostředí. Робота не важка, це е, чистий, середовище чисте роботи і е, ну, там чисто і легко. Eh, Jediným důležitým faktorem pro výběr zaměstnanců u nás je manuální zručnost eh, a pečlivost. Основна вимога це мануальні здібності, ручні і акуратність. rámci výběru zaměstnanců eh, zaměstnance testujeme, eh, projdete se dvěma testama, testem eh, osazování a testem vizuální контролі. Тому перед початком набору тестують завжди всіх працівників. Це два тести. Один це візуальний тест на зір, а один мануальний здібності ручні. Таке як збирати конструктора. Це сьогодні можна буде спробувати. Co se týče provozu, výroba je rozdělená do, do tří tzv. středisek. První je strojní osazování, ruční osazování a testování. Е, Виробництво поділено на три якби, відділи. Перше це е, ручне виробництво, друге це автоматичне виробництво і третє це тестування виробів. Eh, Co se týče provozu, tak práce je od pondělí do pátku, eh, soboty jsou braný a neděle jako přes čas. Е, стандартно працює завод з понеділка до п'ятниці, суботи і неділі це надгодини, коли є загрузка виробництва. Je to přísněný provoz, ranní, odpolední a noční směna. Трьохзмінний робочий графік, ранній, е, денний і вечірній. Е, Мгм. Slovenska, Maďarska, Rumunska, Francie, Větnamu a tak dále. Ну, працюють на виробництві як чеські співробітники, так і з різних європейських країн. Eh, Co se týče práce v naší eh, výrobě, tak nemusíte mít vůbec strach. Eh, Při začátku, eh, při nástupu vašem, tak eh, jsou vám k dispozici naše trenérky, které vás zaučí. A naše trenérky mluví eh, rusky, eh, ukrajinsky a nevím dalšími jazyky. Тобто під час виробництва на початку не треба боятися, вони все пояснюють. Там є спеціальні тренери, які розмовляють і українською, і російською, і іншими мовами, якщо потрібно. Е, пройдете е, на зачатку пройдете закладів школьнім, е, де се власне розбите všechno ohledně, ať už je to bezpečnost, ať už je to chování se k výrobku, vůbec chování se ve výrobě a, všechno, se týká на початку всі проходять навчання, яке починаючи від безпеки до самого виробництва, до роботи і повністю загалом, як потрібно працювати на, на виробництві. Я навіть за потім тіче помінник е, про заміснанця в нашій формі можете вивчити е, ідеально викладено, де сон, кровонки, вайнаки, а так далі, щоб було обдати і можна користуватися їдальню, яка обладнана технікою, всі потрібною кава, чай. Tady můžete vidět orientační mzdu v naší firmě. Já так, ми всім роздамо розрахунок табличний і ще розкажемо, як воно правильно рахується. Це базові е, оплати на виробництві. Thank you. це розподілено на три оці виробництва, як поділений завод, так і оплата. Тобто верхня це йде автоматичне, виробництво, друга це ручне виробництво і третє тестувальне, ну там де тестують. І різниця в першому лише там, де автоматичне виробництво. Так, Завтра вас збавити 76 корон. Стандартна базова ставка 76 корм. У стройнього осозування ще нам здається kvalifikační příplatek a je to z toho důvodu, jak už jsem říkala, eh, že je to daleko kvalifikovanější práce a co plus tam Автоматичного виробництва є доплата. Оці 4,67 крони за годину. Це написано в наступному в наступній колонці. І це тому, що це автоматичне виробництво, на яке потрібно трошки більше кваліфікації, Але так з досвіду туди, в принципі, і через місяць роботи вже складає. Там не є щось важке, але там є трошки кваліфікованіша робота, бо вона автоматом береться мікросхеми. Na to se váže věrnostní příplatek, který je poprvé po třech měsících a poté se zvyšuje v jednom roce. Також е, наступна колонка це е, просто доплата за роботу, якби за термін роботи. Чим довше працює людина, тим воно більше. І на третій місяць це ще плюс 13 крон за годину. Потім е, наслідує бонус за вікон. Ten záleží na tom, як první ten normu a taky se zvyšuje poprvé po třech а потім potom це. Також е, далі вже в наступному блоці це бонус за виконання, якби за успішність роботи. Це теж до кожної години доплюсовується. На третій місяць, там, наприклад, 7,64 до кожної години ще плюс. Ну, ще виробництво по часу чи норма виробництва? Та, та потім запитаємо все. Eh, Potom bonus za kvalitu, ten je eh, pořád stejný, pro všechny pracovníky stejný, jediný tak eh, se ponižuje o případné náklady na nekvalitu a o reklamace. Nicméně my máme reklamaci maximálně jednu za čtvrt roku a tím, jak se to ponižuje za celou firmu, tak eh, se to poníží u jednoho člověka o pár halířů. Тобто наступна оця колонка бонус за кваліту, це вона виплачується постійно, якби воно раз на квартал, вона не виплачується, коли є брак або якісь скарги, але це буває досвіду раз в квартал. Tak a potom už je nám bonus za přítomnost a ten záleží na tom, na vaší absenci, kolik hodin to měsíce odpracujete і наступне, це останнє в цьому блоці це бонус за відвідуваність. Тобто, якщо немає пропусків по хворобі або інших, то воно теж додатково. Także o, całkowa rutynowa mzda gruba je 13 stópów. Ustrojenie osadzowani 96-96 гривень, а у Оділені тестування, ручні освоєння 20 20 Тобто загалом е, базова е, прибутку ставка при першому місяці на автоматичному 96-96, а на інших двох 92-29. Tak a potom poslední kolonka je orientační globální zda, který vlastně budete mít měsíční Ну і останнє це орієнтовно на, на основі базових відпрацьованих годин, якби сума місячна порахована. Tak eh, k, vlastně ke mzdě máme ještě čtvrtletní bonus za docházku, eh, Jednou za čtvrtletí dostanete 2400 korun za to, když nemáte žádnou absenci. Eh, To znamená, když nemáte nemoc eh, nebo návštěvu lékaře. Е, Там внизу ще написано окремі оці пункти, не в табличці. То перший це кожен квартал бонус 2400, якщо не було теж відвідування лікаря або по хворобі відсутності. A případně, že jste nemocní, tak se tenhle bonus dá napracovat. Eh, Je to v rámci přes času, takže budete mít zaplacení i přes časy a vlastně i ten bonus napracovat. Тобто, якщо людина навіть хворіла, то його можна все одно отримати, відпрацювавши в надгодини ті години, які були відсутні, тоді вона отримає і бонус за години, і оцей Ну, бонус. фонд робочого часу треба закривати місяць. Так. Ким з'ясовляли, з травинки 70 корун, частивик на доправи 10 корун, Eh, dovolená není 20 dní eh, za rok, eh, je to podle českého zákona, ale 25 днів. Ano, daně z trávy za směnu. Також додатково оплачується щодня 70 крон на харчування, на, ну, на доїзд якби 10 крон за зміну додатково і е, має 25 днів відпустки, ну, так як в Україні. Остатні чистові на пенсії. Ну, останнє це соціальні е, всі пенсії і так далі. Це все теж так, як в Україні оплачується. Е, якщо є якісь питання по зарплаті, можна зараз задати, поки таблички в руках. Шість годин, сім годин. Е, Годинова Сім з половиною, пів години. Тобто, ну, а можна буде працювати більше, якщо ти бажаєш. Час, часи суміжні, а на досуг четвертки, час, часи п'яти. Так, Якщо відбували зміну першу, то можна йти на третю ще. Если стартували з одні сміни, з шести, а потім уже є на п'ятій сміни, або як це почитати на годину? 24 години. Вони не 4 години. v rámci vlastní navíc je placená plus 25 Či může dál zůstat na může. následující směnu? Může. A když chce první a potom třetí, tak se nedá. Potom druhá. Jako ranní a pak jedna noční? Tak, ano. Není problém, může. Musíme ale držet zákon рахувати зразу наступну, а за третю, то залежно як вони рахують тижневий фонд годинний. Якщо дозволяє він, то можна і так. Але загалом залишається зразу на другу і допрацьовують. Якщо залишається, то воно оплачується плюс 25% до цієї суми, якщо над години йдуть. А хотіла скільки днів е, триває значна зміна? Е, по скільки ну, днів? три дня, першу там. е, Вже- Скільки днів ви можете Зрозуміло. мати е, графік роботи? Як так? захоче Як- та, та праця, що як можу знати, чи то буде е, ранні, полудні, або вечірні, або там вже працюють два. Ano, že pracuji tam tři dny denně, potom tři dny nočné, či to je. Це Це цілий тиждень однакова зміна. Як призначена. П'ять днів перша зміна, п'ять днів друга і п'ять днів. Ну воно не по порядку. То Маття розпочне. неділа я вогну, більш не йду на час час. А то вони знають на наслідуючий тиждень, як буду мати тиждень. А вас ну, розпочне. Ну. Не, то тобі вдовше до мені переведення на весні. Відовше до на коло, на місяць, але Не, то це пожарці, які це остріляки, tak budu mít raní, týden На вікенд тиждень відповідний. А, ну правильно, так як ви кажете, що якщо з першого числа людина приходить, наприклад, то спочатку має тиждень ранковий, потім тиждень обідній і тиждень Два вихідних, тиждень оп'ятки. Тобто циклічно змінюється. Вихідні дні, коротше, ночні, так? Навчання máte zaučení, zaučení kolik trvá, kolik potřebuje času, aby se naučili to všechno? To záleží. Eh, co se týče toho strojního osazování, hmm. tak eh, to třeba trvá jeden měsíc, ale my tím, jak máme hodně projektů, hodně výrob, tak eh, oni se de facto zaučují pořád. Jo, hmm. vždycky, když jdou na nějakou novou výrobu, tak je k dispozici trenérka, která je zaučena ten daný pracovní hmm. postup. Тобто навчання є постійне, воно залежить від людини. Якщо людина швидко навчилась, вони бачать, то вона вже далі працює. Але зазвичай, якщо це автоматично найважче, то місяць вчаться. Але на кожному етапі, на кожному цьому з трьох виробництв є тренер, який може вчити. Якщо людина перейшла на інший, то вони там навчать знову. Нема такого, що прийшли всі разом і місяць вчаться. Ну, оплата я не тимчасово, оплата якась норма. Ну, ну, ну, Плату годіно займати, почитати, але бо є то та закладна одне, і почитати, а потім на час. Але бо кожна година це почта. Кожна година. Кожна година. Погодинник. Тобто множить на годину загально. Е, в час, так? 90, 96. 96 крон в час. Тобто, ну, є ж і норма виробок, ну, правильно? Норма годину садку, але тому ще маті. Е, і там за... Е, за производительність. За вікон. Але це досить не починає to moje de facto pevná sazba, že to prostě to byla tak vědomost. A potom je pohyblivá část, jsou to bonusové smart a přítomnost. To už Тобто оця перша е, е, поділена на три таблички, там де просто текстом написано, і отут оця друга це стала частка, вона не змінюється. оця. А оця вже може змінюватися залежно від е, производительності, якості і присутності. А ця базова вона взагалі не змінюється. А там вже ти як ти успіваєш, які в Так, способності, так? А ця базова вона взагалі не змінюється. Оця табличка перша. А ця друга це вже ці от бонуси. Ну але кажуть, як з досвіду, що не буває цих браків. У ну, нас в квартал. Ну ми ж три місяці це якби випробування у нас це. Чи місяці мантія скушену добу? У нас же були мінімалки, пам'ятаєш там. Так. Тому це розписане, е, ну тут написано по кожному місяці. От саме перше це від 0 до 3 місяці, потім 4, 12 і 13 і вище. Тут в тій колонці якраз описано. Не зрозуміло, раз в квартал. Це мається на увазі е, раз в квартал робиться аналіз е, продуктивності, якості за минулий місяць. І або призначається на наступні три місяці, це ця надбавочка, або не призначається, так же? ten bonus za výkon a za kvalitu, to se počítá za... Před kalendářním měsíc, já to vysvětlím. My máme několik druhů výroby. Mhm. A podle toho, jak ten člověk rychle usazuje, jak rychle dělá, tak plní na určitý procento. Mhm. Jak je to nastavené. Když plní na 100%, tak má všechny ty hodiny, všechno v té řádce, plus ten bonus plní. Když neplní, tak ten bonus má ponížený. A vždycky je to spočtený za daný měsíc, co ten člověk odpracoval. A příští měsíc začíná od nuly zase. Ale to se počítá každý den. Každý den. Ale potom v konci měsíce to vidíte. Přesně tak. часи. Тобто вони бачать за кожен день, це, наприклад, відсоток. Там кожна лінія працює, і воно показує, як людина там загалом там чи група людей, яка працювала, як виконали, Якщо на 100%, воно там в системі відмічено. І вони за коли рахують місяць, то за попередній вони це все бачать і тоді зразу визначають. Тобто вони не повертають. Тобто при аналізі за минулий місяць е, або призначається абонім на наступний місяць. Може, усі за попередній навіть, не то, що на наступний, а за попередній. Тобто людина відпрацювала, вони порахували попередній місяць і бачать. І вже далі знову. Перед нарахуванням заробітної плати. Так. Скажіть, будь ласка, який відсоток е, податків відношення нето-бруто? Нето бруто годинова, а місячні мзда. Е, то є То є бруто, а нето коли? Це все бруто у нас, так? Так. Тільки процент там якийсь, то випощі там нето. Ну, по законодавству просто який відсоток іде. А кіматі процент нето бруто? 34. 34. Co je про Že od, od tej, od tej cifry koľko musí odtišť? Zhruba 34. tej tabulky. Super. Ne, to je, super. 15 den a 11,5% zdrojů, 26. 26. 36 je firma, tam číslo neuplatí. Ale plus slova na poplatníka, že zase. Čtvrt platí, takže 26. 26. Майже так, як в Україні. Od čeho záleží, na jaký oni budou pracovat, na tém automatickém, na manuálním či test? Na jejich schopnosti. Takže jak je rozdělí potom při testování, oni si můžou teď, my to my s mhm. tím, jak jsou manuálně zruční. oni si můžou i práci Už ovlivňuje to, už teraz. Mm, už to, ale může se zdát, že řekneme třeba ten člověk patří na ruční osazování, ale ukáže se, že je velmi šikovný a my ho můžeme během měsíce přeřadit třeba na strojní. Ну, тобто за кожним дивиться, навіть сьогодні цей тест вони відзначають. Якщо хтось краще руками працює, то піде на вона. Якщо зараз, то, то постійно воно змінюється. Якщо бачать, що буде краще в чомусь, або хоче спробувати, то вони переносять і теж дивляться. Тобто постійно, воно там не так багато працює колег. Если ты щось дуже жити, А сука, чоловік работает на э, Там в Чехоматі там у себе в холодні 300 паре. З Гordamanu. Чисто в Шепці. 250 палісарні виробляє, а там 250 у виробництві і залишив це офіс дирекції. Ну тобто виробництві в цій цифрі це і інженери вже, і технологи, тобто не тільки мануальна робоча. З собі плацує? На карточку. На учет. А авансов нет, да, пока у нас зарплата. А мать э, приду э, сейчас, Нічого не poskytuje. Ні, залом А Вони відкривають рахунок, оплачується 10 числа до е, ну, за попередній місяць до 10 числа. Це карточки впливають, так? Ви от автоматично там учет іде у вас. Ні, ні, це особливий учет кожного замісниця. Ну, але маєте то в єдному банку, же корпораційний ну? Ні, кожен Чекайте, всім вибере сам. А, тобто кожен вибере сам, який хоче рахунок, бо немає різниці, вони просто людина відкриває у нього пасу. Ну, получается, можно и на карточку, так, открывается ну, карточка. Да, да, рахунок так у нас Точно так, да. Просто що немає корпоративного, будь-хто вибирає. Мати на які же ну, Там же есть тобто банки е, У нас особо які Ігорів учити задання, без яких був гарантія Agreement це був розгляд. Хтось яку вибрав, так і Тобто навіть у них різні банки, кожен вибирає сам, але є банки, ну, більшість банків вони безкоштовно, не треба платити за рахунок банку. Тобто, ну, вони допомагають, да, порадять там, де краще. Скажіть, будь ласка, чи кожну суботу неділю є можливість е, виробнича необхідність е, в роботі? Так, как роботи. работаешь? Ну. І і тарифікація суботи неділі. Чи це просто чергові робочі дні, чи це на години з тарифікацією плюс 25? Каждую суботу неділю маєте ту працю, як, як то є, з праксі. Z praxe standardně nepracujeme sobotu, neděle, ale teď máme hodně zakázek nových, takže teď jednu, jeden в v měsíci nepracujeme s chvílakami. Ага. Ну, Взагалі зазвичай не працюють взагалі суботу-неділю. Але от зараз, наприклад, за повний місяць не працювали тільки одні вихідні, бо дуже багато замовлень. І тарифікація. І, ага, і на вікенді маю АК. плюс плюс 50 до цього, яка написана Від стандарту. Ну, получается, є робота работа, работаем. Да, то... Ну, але зараз от, е, кодовий школьник на сіці мати, ті вивела, вже рік так працюють. А, то есть мы практически выходных можете... Ну от останній рік один тиждень. Ну, обов'язково нам Ні, не обов'язково. Ну, ну, не економно. Чи Хто chce, ten Přesně tak, jak Kdo končí, tak pracuje. kdo chce, pracuje, kdo nechce, nemusí. Тобто, значить, вихідні це 50%, плюс 50. а в... Е, в- Надгодини плюс 20. А, над години. Сватки плюс паде, а Celky 100. 100, якщо свято якесь їхнє національне. Дома. Е, можу брати час час і е, з прем'єром місяці або... Але ну, так, можна, залежить від е, координатора, який на лінії. Якщо він каже, що цій людині варто дати, вона справляється, то дають. Тобто можливість є, а далі залежить від кожного. А можна сказати, ну, я одробила першу зміну, я хочу на годину. Я виходжу на другу зміну, і повну скільки я чи- можу робити? Повністю Розумію. сім з половиною, ілі три, ілі Тобто чотири. обов'язково другу повністю відробляти, Ілі- чи ні- Це декілька побажання, годин. чи це ма- майстер, чи там бригадир каже вже, коли виходить. Keď ten přes čas chcú, tak to musú, mus, musí pracovať celý z provoz, alebo môžu za 3 hodiny, 2, 5. nemůžu, nemůžu celý provoz pracovat. A nebo, Nemůžou, to zákon nedovoluje. Aha. Eh, Takže Ko- dvě ko- směny za sebou nemůžou. Musí, eh, správně podle eh, občan, eh, Zatem praca to 8 hodin týdně. Mhm. A umíme udělat i výjimku, když bych chtěl pracovat člověk víc, mhm. tak víme. A, ale jinak se počítá potom každá jakoby započatá čtvrt hodina, kterou udělá. Карта започата чверть. Загалом по закону не можна взагалі цілу зміну працювати, але не знаходять можливості. І загалом на на тиждень по закону дозволено допрацьовувати 8-10 годин, але вони дають більше. А, на тиждень за тиждень За можемо. тиждень можуть По закону. 8 годин. Так, тобто але взагалом е, зараховується кожен на початок 25 хвилин. Тобто навіть якщо він залишилась на там Не 25, а 15, четверть, четверть години, так. 15. Мгм. 15 хвилин, навіть якщо то вже Як це доплачується. перейшов, то- Так, воно зараховується. Просто вот как отработал смену, допустим, да, и остался на своем рабочем ну, месте, а тут приходит вторая смена. Ну, куда Или- тебе- Куди тебе дівати? Да, Или, Ти а ты хочешь отработать йдеш? просто там 4 часа, ну, що... Ну, чи ты э, идешь на другий процес, на інший, чи яка там? Ну, Е, так, ну, na tej výrobe, e, keď oni odpracovali tú prvú, ten prvý provoz, Který jsme zostať dělali. dál, Můžou. A, tak, ten master on to zkontroluje, že Může. aby tam nepríde iný človek. přesně tak. Oni mistři vždycky rozdělují práci na začátku každé směny. Takže když vidí, že někdo by chtěl pracovat přes čas, tak to samozřejmě nechají na té výrobě, na které jede. То залишаєтесь там, де були, Він той, хто слідкує за лінією, він розподіляє, що приходить новий хтось, він то бачить на початку зміни, скільки прийде, він їх розподіляє, ви залишаєтесь там, де був. Тобто немає конфліктів. Він розподіляє, це його теж показник, він регулює як краще. Може ви хочете перейти на іншу, то можна перейти, щоб поміняти роботу. Але i když та праця, вона práce, ona je velmi podobná. To třeba vysvětlím na konkrétním příkladu, když tak já mám stoleček, kde mám ty desky a mám ty komponenty, které tam mám posadit. А, він- A e, je to jeden typ desky. A pokud by ten člověk chtěl pracovat třeba jenom dvě hodiny, ale my tu výrobu potřebujeme jet dál, tak může ten člověk třeba jít na jinou. Je to jenom jiná deska, ale stejná práce. Що робота дуже схожа, навіть якщо треба перейти на інший якийсь сектор, то воно буде дуже схоже. Просто буде інша, наприклад, мікросхема. Ну, да. Тобто мікросхема відрізняється, але робота буде така ж сама. А график работы там с 6 Так, Да. тут було Шести від до шести- двох, від з 6 дев'яти стати до до, шести. до, до другої, A до od двох, do Ну, deseti. до 10 і от 10 Z deseti do šesti. до 6 рано. а перерывы там как? А Ну, є ж Які опять часа? Jsou Сімсовий. tři celkem, eh, jedna Ну, тобто в цих 8 годинах півгодини, так як вони казали, що 7,5 з половиною рахується ну, зміна, бо півгодини оця це повністю вона не оплачується, і плюс до неї ще є дві дві, десять, дві десяти хвилини, які оплачуються. Тобто людина просто виходить, перерив, але воно зміну зараховує. Получається до перерива, да? полчаса і по За одну зміну 30 е, хвилин і плюс 2 по 10. Загалом Ну, они в определенное время, да? То є ті частки, вони су деякий час, але до Ano, to jsou časný den. všetky. Aj 10, 10 минут так. То есть мы ну, ну, тоже определяем, да? Да. Мгм. То есть нужно... Так. Ну, тобто не обмежують там, якщо є можливість, А ще по поводу жилья. обітування. Ubytování je na ubytovnách. První měsíc hradí naše firma, przykład zupełnie naroczni, a potem już standardne sypaki same zyski e, z dzieci. На житловних є гуртожиток, їх є два. Оплачує перший місяць фірма, а далі вже коли отримали зарплату, то оплачує людина сама в касі гуртожитку. А, ти должен не вичисляти зарплату? Ні, сама людина повністю це не їхній, це гуртожиток. А рядом можна зайти. Гуртожиток, де нашу? Битовня, де ваша? Ну, гуртожиток, де? Так. Місто Позинь, а А, то два ви кілометри. Два кілометри, километра, да? А добираться автобус или... Хто може? Ваше або міське. міська Тобто мусить купити е, Так, але реально місячні, але я так Це міські автобуси, там купити купують, але доплата за кожну зміну 10 крон за доїзд на доїзд. Ну, але купують завжди місячний або квартальний. А, ну, про проїзний, да? Місячно 400 крон коштує приблизно. Квартально дешевше. Місячно 400. Ну, житло скільки коштує? Е, у бітуванні стоїть. 4 Так, в презентації ми то мали. Там вони рахують по дням. Ну, виходить 3 900, 4. А чому така дорога бутова? В Прагі 3,5. Причому така дорога бутова? В Прагі левніше. Три з половиною сину мати в Бразі. Тобто Браза мені оцініші. Общежитие э, чотирьохмісний, да, там или как? Колик людей в комнатах? Від двох до шести. До шести, чотири відкрив. Да, я вчора провалила. Провалила блокет, що вона цілого. Що в Шесть целят більш молодих. А, шесть молодих? а, обед в столовой там есть, да? как- Що в бутовні є? Kde sa dá uh, obedať na práci? Kde sa prinesú so sebou a Musí si môžu... přinést A, s sebou, ale jídelnu máme plně vybavenou s lednicí, mikrovlnou troubou, nádobí, šošu. ну, že Есть столовая, там э, есть микроволновка, но надо принести с собой. Можно нагреть, можно в холодильник поставить, но Пліт приготовить... немає. Э, нет, просто То есть нагреть. вы Микроволновая, не можете? микроволновая Тобто есть. супчик не прийде. Ну там не встигнете куди вони зайдуть. Це не Це не роботі. У бітовні маті кухоньку нормально. Так. У бітовні є. А сусіда там ваша. Бо бітовні самостійні зоси, бо дарив Таня який то вшитко. То є? На е, бітовні. А й на кухні то вшитко нема. У нас на кухні то є. На роботі є, а в бітовні своє потрібно. Робочий одяг є робочий одяг е, Ну, якісь базові є, але точно не знаю. Але краще мати своє. Ми завжди рекомендуємо. А душ там є? З перхумем. Душ є навіть і на роботі. А менько більш <laughs> Я и на работе, и в городе. А сколько времени добираться в общежития? Е, так Здорово. довго їде на автобус, повзме до з обітовні 5 минут. до, до праці. 4 хвилини. Ну, Можна і пеші. Літом так, а зимою холодно. Ну, Коло дошки. Велосипедом їздять літом працівники. <laughs> робоча форма. А, Е, спецують. Обречення. Так. Розстане- Розстановище. І гнять, але бо І глядь, тому що ми маємо спеціальні ЕСД розчині, наші Мгм. як і плюси. призов, то савінажі, а Так, вони розставляють. одразу дають з першого рівня своє. Е, ні, аугу. Ми Видають повинні. албу, Боти, такі усі від е, Антонка, боти. футболка, е, штани, кофта і взуття спеціальне. А в моїй саможенка є свої скринь і кожен має свою скриню. Ми повинні його самі просувати, чи у вас є е, там Хто е, віддавати їм, а уж už to ze sebou Mně, no. zoberou a nosí to sami s tím вже воно ваше, ви з ним самі. а то тут ми його стираємо. Маєте самі. два комплекти, але вже то се потім е, підходить. Відрічка. Дві футболки. Окей. Одне взуття, футболки дві. То, що потрібно брати. Ну, тобто нема там на заводу, немає якихось так. Ні, гуртожиток. Мати Прачечний. аби а ви сату дали режим? Так, гуртожиток. Тільки воно ще потім у нас е, підрашек на передній Так, висоту. так. Там компанія ну, казала, що можна на роботі які там не так? Ну, готувати можна. Ну, тобто з собою принести можна підігріти в холодильник поставити. Підготувати. И, ну, в общем, столовая там получается комната с микроволновкой. А, так же э, я дал внимание, что э, а, не довела, а бисо дало. Че би си там заплатили, а дали си лицо. Ми вам все се запитали с Фейсбуку, если е Wi-Fi. Wi-Fi в битовне. Wi-Fi. Ja se přiznám, že tohle se záleží vždycky na těch ubytovnách, ale zpravidla ano. але не можемо їх доручити. Ну, за рахунок Wi-Fi в гуртожитку не впевнені, але люди користуються якось. Ну, Тобто вони є онлайн, не знаю, чи Wi-Fi, чи мають свій. І кожен січень, кожного січня дають порошок, щоб вибрати, вони дають свій. Ну, на, на форму видають. Хотів би поцікавитися, чи аналізували ви е, схожі пропозиції ваших колег і конкурентів Виробництво з Чехії. Е, чи Rozumiała. Cały bałwan. Чи аналізувалися іні мзди часу вже? Чи там здає, Każdy, конкуренцію? każdy Кожні два роки Я зрозумів. Тоді е, хочу запитати, чи ви усвідомлюєте, що ваша пропозиція нижче середнього рівня, рівня по Чехії? Тобто заробітна плата стандартна да, за 168, ну за 170 за 8-годинний робочий повний місяць. Так? Становить 730 е, е, доларів. Ну, ми, ми Нам звично в доларах. Так? Е, там 15 тисяч корун. Це 730 приблизно, там плюс-мінус 730 доларів. Мінус 4 тисячі корон це 200 доларів за гуртожиток і заробітна плата становить 530 доларів. Чи вважаєте ви, що це ну, нема приводу нашим людям, нашим громадянам їхати в Чехію? за е, такою заробітну платою. Чи усвідомлюєте, що ваша пропозиція нижча середнього рівня? Читаю. Ja sama si uvedomila, že máme nižší mzdu, než je průměrná v republice. A my děláme benchmarking většinou na plzeňském regionu, plzeňském regionu a tam se pohybujeme na що в Плзинському ну, краї це середня зарплата, вони рахують на Плзинський край. А гуртожиток можна знайти інший, тобто ну, це той, який... Ну, був би, був би сенс, принаймні, хоча б якби був гуртожиток за рахунок компанії. Якщо платити з цієї заробітної плати ще за гуртожиток, нема сенсу їхати. Це базова зарплата, на яку можна допрацювати годину і отримати більше, і ну, гуртожиток можна допрацювати. Там проблема зараз з житлом. А, і робота легша, ніж в іншій. Там А вона Якщо жити мороз, один, а не тут тяжка шпилява праця. Тому що у нас Там зарплата, це буде важче і брудна робота. Тут легший графік, тут немає загрузки такої великої, бо вони постачають запчастини. Там є спеціальна така сегментація автомобільних виробників Тайр 1 і Тайр 2. Вони постачають свої запчастини іншому е, виробнику, який доробляє їх і далі дає на автомобільні фабрики. Тобто у них немає такої швидкості роботи, немає потреби. Тобто немає такого, що воно, якщо раптом щось, то тому людям легше там працювати, легше робота. А уровень життя який там? На питання на місяць, сколько буде. денег? Потребує, там не Tak понятно. Tak в среднем. Já se najím za dva. Kolegyně potřebuje tři. Dvě tisíce, tři tak. na měsíc. Korun? Korun. Ale z mé strany? No, tak počítám. Je opłata na 80 korun. No, це, to. це, це вважає там 2000 to. це вважає 600 доларів. 530 минус ще 100 доларів, це 400. А за транспорт скільки ж він там произнесли? За транспорт компенсує вже. 10 Ну по 10 крон, а он стоит 400, да? На стоїть? Так, 10 в день. Десь, да. Десять. Ну, ну, На зміну. на зміну, на зміну. А 400 стоит на місяць. Ну, вообще других, если плачут, вообще не заплатили. Якісь часть, якісь часть оплачують. А перший місяць за свій рахунок? Безкоштовно житло. Перший місяць. Ну, все равно 8 тысяч заключают. 8 тысяч плюс 3 тысячи, не 5, 4. У мене ще таке питання, чи е, законодавством, а, м, законодавством обеспечивается в пенсию вот этот срок? Ну вот для Украины и между Украиной и Чехией. Tu sociálku máte aj e, pre zamestnancov tretich krajín, sociálne výplaty e, na dôchod, Zdravotní a sociální Вже потім, як йду на доход, до це їм, е, але вони почитати Я думаю, що це більше регулюється нашим законодавством, ніж їхнім. Ну Вони можуть відрахувати, але наші можуть не дати. Ну,